Saat pertama kali ku bertemu Kau menatapku malu Buang wajahmu Tapi ku yakin kau juga suka aku terjadilah cinta pandang pertama karena kita yakin ini takdir kita ini cinta kita jatuh cinta berdua buktikanlah terjadilah ah. Ku jatuh cinta kepadamu